meu nervoso de Cristo apurando Com a melhor do Brasil é o caminho nervoso, nervoso, nervoso Presta atenção, fica ligado que o bote tá aí de novo E os corações chumbo grosso, e os corações chumbo grosso é meu caminhão Eu posso dizer de milhão Meu nome é camisa, que é meu caminhão Volta de ré, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem de bala preta Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem Pode fazer o que quiser, mas nessa eu sou boca aberta Ousadia e ostentação, cabe ter muita pressão não sou uma palavra tá quando explode o caminhão. Eu sabia.